如果今天呢，你走到办公室，发现旁边的桌子突然空了出来，你的同事不知所踪。你看看房间，发现自己没有走错房间。你隔壁那位呢，很有可能就是跳槽了。其实啊，这个跳槽原意可不是什么好词儿。冯梦龙就编了一个民歌节儿，叫《挂枝儿》，里面就有一个叫做《跳槽》的歌。歌中一个青楼女子哀艳地唱说：“你风流，我俊雅，和你共年少，两情深，伐下愿，再不去跳槽。” 跳槽就是指那个风月场所里面，这个妓女放弃了上一任的金主，找到了下家，就相当于马儿换个槽吃饭。不过到了现在吧，这个时代职业变化这么快，这个词也变得没有了贬义哈。时代的变迁让很多词的词性发生了变化，有的是越变越好，比如说跳槽；有的是越变越差，比如说小姐。其实，即使你热爱现在公司和职位，新年也是一个重新思考自己职业定位的好机会。 不一定要换行业、换企业，你可以思考一下换部门、换职能，或者换自己工作的方式嘛？数据显示，有百分之九十五的职场人都对新职位感兴趣，但只有百分之二十二的人真正做出行动。二十五到三十岁的雇员，在一份工作的平均年龄是一到两年，所以转换职位是一个今年你不想，可能明年你也会想的事儿。 那很多猎头或者人生导师就会说了：“哎，怎么样跳槽是一定会更好的？”其实这都是扯淡。其实啊，一个靠谱的生涯规划师会告诉你，人生选择都是一个概率事件，没有玩到最后，谁都不知道是不是最好。你也不可能搞一个对照组，对吧？在那个时间点从头来一次。所以遇到人生选择，最重要的不是想着做一个所谓正确的决定，而是尽量做一个高概率正确的决策动作。 那么，什么是跳槽这个事情的高概率决策动作呢？其实，职业转换跳槽的核心就是要追，不要逃。职业收益啊，可以大概的分成薪酬福利、职业发展和情感体验三者的叠加。大部分的想动的这个职业动力，无非是这三项在其他地方有了更大的吸引力，或者是当前的职业收益受损。 那么，当这个吸引力和当前的受损的叠加大于这个人的惰性或者是阻力的时候，职业跳槽动作就出现了。我们来一个一个解释一下这里面的跳槽动力学。跳槽的最好理由其实是职业发展。你遇到了更好的职业发展的机会，有好的组织、好的行业，都是职业发展的直通电梯。一种情况是你的发展速度啊跑赢了现有的职位，于是你有机会进入更大的空间。 或者是更好的团队合作，这种情况下有可能在原来组织里面就能够满足，也有可能需要去到新的公司。另外一种可能性呢，就是你看到了更好的行业趋势，而原组织船大难掉头。比如说，二零一五年是在线教育的元年，有很多传统教育机构的老师就从机构跳出来，进入在线的机构或者是平台。他们并不一定认为原来老东家不好，他们赌的是在线这个趋势会上升的更快。 所以，职业就像投资一样，如果遇到真正好的职业发展机会，其实减薪进入都是值得的。就好像 Facebook 的 CEO 桑德伯格说的：“如果你得到了坐上火箭的机会，就别管是什么位置，先上去再说。”另外一种情况就是赤力了，因为各种原因啊，当前的职业遇到了玻璃天花板，或者更糟糕，不是有天花板呢，而是这个职业变成了一个寡妇职位。 寡妇职位这个概念呢，是彼得·德鲁克在他的书里边提到的。他指的是那种因为权责力不对等，所以谁干谁就会死的职位。比如说当年哈唐骏做微软的中国区总裁，做得好好的，创造了微软全球连续六个月的历史最高销售记录。但是呢，微软的大中华区总裁陈永贞上台了，一上来做人事调整，调整完以后啊，他基本上唐骏就失去了对于中国地区的市场销售、财务和人事方面。 一系列的这种掌控权，但是呢，还是继续要求他担这个业绩，是不是变成一个寡妇职位呢？也正是这件事情直接促成了唐骏的跳槽。所以，如果你遇到了玻璃天花板或者是寡妇职位，实在沟通无果的情况下，跳槽也不失为一个好选择。第二个职业的收益呢，就是薪水和福利。薪水是身价的一种，跳槽一般会带来百分之二十到五十的涨薪，但是你先别忙着数钱。 你想过这个问题没有？跳槽其实并不会让你能力马上的上涨，但为什么你会涨薪呢？答案也只有两个，要么就是这个行业前景很好，老板能看到未来的钱；要么就是商业模式很优秀，同样的能力啊能产生更多的价值。你等于说把自己镶嵌到更高价值的价值链条中间去，获得了更多的钱。所以啊，你身价到底上涨没有？其实不要看你的月薪，要看你的时薪。 因为很多的薪水高呢，其实是因为你工作量加大了啊，上班加班没底线，又或者是你的职务没边儿，什么你都得干。其实你仔细一算，你发现虽然薪水上升了，其实是降薪走量了。我的建议是，三十五岁之前关注的应该是职业的本钱，而不是钱。所以，如果你不那么缺钱，尽量不要仅仅为薪水而跳槽。第三种常见的跳槽原因啊，其实就是情感关系收益不足。 那么他们最多的比例就是关系问题，同事关系不好，客户关系不好，然后上司关系不好。我见过其实很多基于关系冲突的离职的人，那他们在新的职业上面并没有建立起来更好的关系，因为人际问题啊，往往是个人的心智模式、个性修炼和职业化的问题，所以跳槽往往只是再一次掩饰了问题。最好的方式就在当下修炼好了。 还有很多什么回家备孕啊，老公换城市这种特殊的原因，我就不一一讨论了。我把所有的跳槽因素呢，都总结成了一个表，分成了引力、次力、长期重要的和短期不重要的。你可以看看这张跳槽动力图，然后检索一下你的跳槽动力到底是什么。你可以点开文章看看这张图。如果一个人啊，对于自己的职业发展常年是保持关注的话，他会更多把注意力放在上面引力而不是次力。 放在右边啊，长期核心的要素，而不是那些短期非核心要素中间，这样他就会超越价格而关注于价值，对自己的职业来一场真正的价值投资。世界上没有完美的生活，也没有完美的职业。盯紧那些你想要的，而不是天天去关注那些不想要的，要去追而不要逃，所以向前跳，而不要往回跳，这样才不容易扑该。 好，那怎么样确保自己是在追而不是在逃呢？还是那个答案，尽可能做好的决策动作。下面四个问题，你可以给自己做一个决策的自检，它能帮助你做一个好的动作。第一个问题是，新工作是否能带来自己最想要的价值？曾经有一个做设计的来访者，他上一份工作呢，月薪是八千，HR 加给一万二，于是马上行动，半年以后啊，痛苦不堪。 为什么？因为新公司人手紧张，工作疯狂，常常加班就干到下半夜。虽然加班费不少，但是钱其实并不是他这个阶段的重点。因为设计啊是个体力活，青春饭。他原来给自己安排的呢是周末读个在职的硕士，提升一下品味，顺便呢再谈谈恋爱。现在变得全无可能。他今年二十六，最好的两年年华和一个在职硕士的学习机会，对他来说值多少钱呢？不知道。 反正呢，他每年不到五万块钱就把它卖掉了。所以问问自己，你这个阶段最想要的东西到底是什么？新的工作是不是真的能给你这个价值？如果他能给你的话，你的能力能胜任拿到这个价值吗？第二个问题，从旧工作中间失去的真的是我能承受的吗？我们举个例子，如果你选下一顿吃什么，你会怎么说？你会说火锅，我想吃火锅。 但是让你连续吃一个月的火锅，你可能就贵了。说，哎，让我吃顿米饭吧。你看，我们经常会低估日常的需求，而高估新鲜的刺激性满足。我把这个效应呢，称为叫火锅效应。其实职业也是一样，有必不可少的米饭，也有锦上添花的火锅。前者拥有的时候不会太兴奋，但是一旦失去，你未必承受得起。比如说，安全稳定、薪酬福利、生活工作平衡。 后者呢，很多是兴奋剂，偶尔拿到会很爽，但天天吃你未必真的要。比如说社会地位、智力刺激、多样性、新鲜感，当然具体因人而异，有人就是靠新鲜感活着的。我举个例子吧，比如说 K 先生，他在央企工作了五年，户口、房子都有，觉得工作没意思，要追随我心，就跳进民企准备大干一场。入职以后才发现呢，脱离了自己的职位。 说话没人听，福利呢没人报销，中午连个食堂都没有，而且自己其实并不真正适应这种快速变化的市场，回头想回去就发现回不去了，所以再问问自己，你真的是可以承受这个失去吗？第三个问题，新工作中间最恶心的部分你看到了吗？因为当你没有进入新工作的时候，一切都很美好，这跟初恋差不多。 等真正进入才发现，其实自己不一定能承受那最糟糕的一面。比如说，我在公益机构也服务了几年，我经常能看到这种状况。很多人都觉得呀，公益机构是有意识、有价值，能助人成长，自己还能够成长。但等到真的进入，他发现这个行业同时还有工资低、缺乏上升空间、缺乏系统的学习渠道、社会的公益环境不好等等等等的一面。所以。 玛丽莲·梦露说：“如果你不能接受我最糟糕的一面，你也就不配拥有我最好的一面。那么，你真的知道新工作最糟糕的一面是什么吗？你确定你能 hold 得住吗？最后也是最重要的一个问题：现在的工作是不是真的已经没有价值了呢？当我们工作遇到不适、有过不去的坎儿，我们经常会想说：‘嗯，这里不适合我，肯定有适合我的职位。’” 我管这个叫做不知如何改进，于是换个环境病。你其实不是不适合，而是不适应。这岗位不是没价值，只是你不能胜任。其实做个横向的对比，你就能够确认，更好的看清楚这一切。问问自己，我是不是胜任当前这份工作，完全得心应手？这份工作中间是不是已经完全学不到任何新的东西了呢？第二，我真的了解这家公司的发展机会吗？ 那些优秀的同事是如何发展的？那些承担更核心的工作或者位置更高的同事，他们是如何做到的？当我离开这个公司的时候，这里的精力和人脉会是我的资源吗？你发现需要完整的回答上面这四个问题，需要一周甚至到一个月的时间。所以，你提前一个月开始思考和回答这些问题，是你做出一个正确的决策动作的关键。 好，今天的每日回顾，职业转换的核心原则是什么？在哪三项职业收益上面的动力加上斥力大于阻力的时候，跳槽就会发生呢？为什么说工资高并不一定就是身价高？为什么不要盯着下一份工作的月薪来看？什么是火锅效应？跳槽的时候我们常常会犯什么样的错误？有哪四个问题可以问问自己，帮助自己规避？ 这些决策的错误呢？今天的每日精进，不管你是不是准备跳槽，下面的问题都值得你重新的思考：薪酬福利、职业发展、情感三部分，你现在最核心的需求是哪部分？你现在学会了决策自检的四个问题，用这四个问题扫描一遍心中潜在的职业选项，你有什么新的发现吗？ 你可以在下面的留言区留下你自己的思考以及讨论。